Man. Tak payah sama muka tu juga Sebab aku dah lari Weh, dia, dia hantar PPS terus lah dia kata.